Pak pesan miso Pak, 5 bungkus. Pakai di Iya, nggak apa-apa Pak. Sekalian nanya-nanya Pak. Nanya Bu. Iya. Udah lama Pak usaha baksonya Pak? <laughs> baru berapa? Baru 32 tahun. 30 tahun. Buset, 30 tahun. Oh iya, namanya siapa, Pak? Hah? Namanya? Namanya Triono. Pak Triono, Pak ya. Nama usahanya Bakso lumayan 89 pak ya. Iya. untuk apa nih? Ini dimasukkan YouTube pak, biar orang makin ramai kesini pak. Oh, iya, Sekalian promosi. <laughs> Eh, ini lokasinya di Jalan Kuau pak ya. Ini jual apa aja pak di sini pak? Bakso miso pancit. Bakso miso pancit. Itu pesanan bakso pak ya? Iya. Pancit. Pak, <laughs> iya. Pesan apa Pak? Bakso lima bungkus. Minyak mie campur ya? Minyak mie campur. Dan... De, mie campur. Iya, mie campur. Berapa biasanya Pak satu porsi Pak bakso? Dua belas ribu Pak ya. Kalau yang mie pancit? Sama. Sama ya. Miso pun sama. Oh miso sama juga enak nih wow wow wow wow, wow. siapa tadi bang dahsyat ini sudah lama 30 tahun ya 30 tahun pak ya 30 tahun ini oh. jauh Ya Pak? Tinggalnya jauh? Uh, rumahnya dekat Pak, di Sukajadi Oh ya, nanti uh. kalau jauh maksudnya Dipisahin? Mau dipisah Oh ya Kuah itu ya? Kuah ya Oh pisahkan aja Pak katanya Iya Ragu Ragu uh guys rame nih yang makan bakso Lagi habis hujan ini kalau pas rame ya kadang maghrib aja udah habis oh bukanya jam berapa pak jam 3 jam 3 ya pak ya maghrib udah habis pak ya iya kadang-kadang tapi namanya rayuan kan nggak tahu lah iya benar benar benar ini sekali buat berapa porsi biasanya pak Oh, enggak, enggak pernah dihitung Oh. <laughs> iya, iya, iya. Eh, Asli mana, Pak? Aslinya Jawa. Jawa Tengah. Kalau Jawa Mas Tengah. Pati, kami Kelaten. Oh. Udah lama di Pak di Pekanbaru? Tahun 92, 92. 92 Pak Kalau ya. Mas tuh 85. Wah, 85. Buset. 85 ya ini pokoknya kan habisnya paling uh-uh. kurang lebih kalau mie nya habis 15 kilo 15 kilo per hari pak ya? iya insya Allah begitulah ya kita nggak nyombong pokoknya insya Allah ya iya iya iya nanti betul, kita betul. Nyombong, enggak lah pak iya ya pokoknya kita kan terus yang apa adanya iya benar-benar pak ini pun nggak ada dicampur-campur ayam campur ya pak Oh. Daging cuma asli daging. Berarti daging Pak ya? Daging. Ya. Tidak ada campur-campur yang lain-lain. Pak, plastik Pak. Kita takut Pak. Iya, betul betul. Takut pelanggan kecewa Pak ya? Iya, tidak berkah pelanggan. <laughs> Iya, iya iya iya iya. Kualitas jaga. Kualitas nomor satu Pak ya, selalu dijaga. Kan berkah itu kan? Iya benar benar benar. Nanti bohongnya orang. <laughs> Hari ini satu satu satu hari berapa orang nih kata taruhlah seratus orang kali yang Hmm. Oh. Kita berapa orang nanti bohongin kan? itu 100 orang, eh 100 orang per hari Pak ya? Iya, ya, kurang lebih begitu. Iya, iya, iya. Iya ya, kan nggak tahu. Pak. Apa? Jadi tutupnya hari apa Pak? Bukanya jam ya, jam 3 sampai maghrib? Nah, hari Minggu buka juga? Jam 9 jam 10 tutup Pak. Oh, mag hari Minggu buka juga Pak? Insya Allah kalau apa buka berdua. Oh buka berdua. 37. kadang-kadang kalau ada orang bosan berpesta ya itu lah kalau kalau udah kerja ya libur oh oh pesta bisa juga pak ya bisa. kalau mau pesta pak ya iya. Oke okay guys, yang mau pesan untuk pesta bisa dihubungi ke Bapak ini. Ada nomor handphone ya Pak? 0823 0823 8677 8677 1969 1969 69. Oke okay guys, jadi bakso Bapak ini bisa dipesan untuk pesta. Jadi tinggal dihubungi nomor tersebut. Jadi kalau pesta, kalau untuk pesta ngubungnya biasanya gimana itu Pak? Tiga hari atau dua hari sebelum? Kadang-kadang ada juga sebulan mau udah dari booking dulu. Oh udah jauh hari Pak ya? Kadang-kadang. Takut nanti ya apa dari ambil orang pula kan ya, benar, benar. itu harinya itu kan betul betul betul betul kadang-kadang kan dia sampai hari Sabtu ada yang hari Minggu kan hmm. harus di booking dulu Pak ya jauh hari ya. Pak ya ya siapa tahu kan kadang orang nggak tahu kan benar benar benar benar ya guys maksudnya nikmat betul nih Miayamnya satu. Miayamnya nggak ada dong. Iya, pangsit. Pangsit. Pangsit aja. Oh, iya, iya. Pangsit sama bakso setengah ya. yang ini apa nih Pak? Kok ada ayam ada baksonya? Oh ini campur nih. Oh campur. Ya. Luar biasa, mantul, mantap betul. Ini pun tanggal 19 besok ada. Oh, oh. Nah nanti bulan 2 insya Allah ada lagi. Oh, bulan 2 ya oh, Oke. Berapa? Berapa Pak? ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, iya, terima kasih Pak. Ya Pak, Assalamualaikum. agora mesmo. Tá